Hola, ¿qué tal? Hoy os vamos a enseñar a Sunder Earthbound. Es una breve historia que transcurre en una época ficticia basada en los años 30, en la cual asumimos el papel de un prisionero que escapa de la cárcel y sube a bordo de un avión. Veremos que esta demo utiliza un sistema de control bastante peculiar, ya que se ha desarrollado específicamente para el Oculus Rift y para la realidad virtual. Pues aquí nos encontramos, a bordo de este avión de época. Está hablando el capitán, que nos dará la bienvenida al vuelo, etcétera, etcétera. Fijaos cómo al inclinar la cabeza... Este juego no tiene posicionamiento absoluto, pero han implementado muy bien el modelo cabeza-cuello. Significa que al girar la cabeza, la vista también se inclina ligeramente y podemos ver, pues, un poquito más No se limita a rotar la cámara, sino que además la gira para ver algo más se echa de menos, la verdad, porque lo que nos apetece ahora mismo es, por ejemplo, levantar la cabeza para mirar por encima o por los lados, pero bueno, es una de las limitaciones que tiene el Oculus Rift en su, en su formato actual. Fijaos aquí, todos los indicadores que tenemos, podemos apagar la luz, esto es para pedir una pista si nos quedamos enganchados, y bueno, el nivel de detalle que tiene esta demo es tremendo. Fijaos las revistas delante de mí, la ventanilla, la cortina, todo parece que que lo podamos tocar, que podamos alargar la mano. Y aquí tenemos a un pasajero. How you doing? Hola, ¿qué tal? You look a bit pale. Afraid of flying, Pregunta si tenemos miedo de volar. Decimos que no. Well, ain't you the lucky one? I've always been afraid of these things. Yeah. I don't have my glasses on, but it seems like your watch se cuenta de que se nos está cayendo el reloj y no es un reloj, sino que son nuestras esposas, así que las escondemos rápidamente porque si no empieza a sospechar y puede dar la voz de alarma. Nada, hombre, no pasa nada, no te preocupes. Fijaos las piernas, el maletín debajo del asiento. La verdad es que han cuidado todos los detalles al máximo. Y aquí tenemos ya pues una ciudad. Suena la música. Podemos utilizar esta especie de catalejo. Cerramos el ojo izquierdo y podemos ver un poco mejor los detalles. La verdad es que la ciudad parece un poco de cartón piedra. Hay un barco que sí que tiene cierto relieve. Y bueno, también podemos cotillear dentro del avión. Ahí delante vemos alguna pasajera más. Incluso ver la revista de Aldiner Y vamos a ver si se siguen desarrollando los eventos. la ambientación de la época es tremenda. Tiene cierto encanto volar en este, en este tipo de vuelos. el pasajero delante se pone un poco pesadito cantando y podemos darle una patada si queremos. mejor como agachar la cabeza nuestro personaje levanta el pie. Nuestro vecino está un poco molesto con la canción Así que vamos a darle un aviso. Caballero, cállese. No se da por aludido, pues otra vez. Yo creo que ahora sí se ha dado cuenta. Y por si acaso, una más. Bueno, parece que hemos conseguido que se calle. Le damos otra vez, hacemos saltar al alma así que nos vamos a estar quietecitos. Cómo seguimos pasando las nubes. Muy bien hecho, El efecto del ala. Vamos a ver, siguiente evento. Ahora tenemos la oportunidad de coger unos cacahuetes y hacer un poco de gamberro por adelante. Ay, ¿eh? no, yo no he sido. Más. Y se lo vamos a tirar a esta señorita. Que también parece que va un poco bebida. Se pregunta si nos conoce, pero como tenemos la luz apagada, no puede vernos. Si estuviera encendida, nos descubriría. No pienso encender la luz, señorita. could have sworn I've seen you somewhere. Muy bien. Se acaba la ciudad. Finally, some peace and quiet. What, what are you looking at out there? I'm talking here. Bueno, no se ponga así. You need to learn some manners, boy. Parece que el tiempo se está estropeando un poco. Uh, we've seen some storm clouds up ahead, folks. Um, Uh, Esta parte de la demo uh, no se la aconsejo a las personas que tengan miedo a volar. Mucho menos en un por Rift. Sobre todo con auriculares y el sonido bien alto. Puede dar un poco de miedo. Fijaos la tormenta. Cómo tiembla todo el avión muy bien hecho, ¿eh? muy atmosférico todo. La verdad es que la atmósfera del juego está currada. Y creo que he oído un golpe. Ahora sí que no vemos nada. En el exterior, las luces de la cabina siguen, que vienen y van. Ops, ¿y qué vemos ahí? Desapareció. Tú no has visto nada, ¿no? Sí, he visto algo, sí. Parece que tengo cara de asustado. Y encima el pobre hombre tiene miedo de volar. y hemos visto un que no sabemos dónde se ha ido. A lo mejor nuestro amigo sabe algo. Tampoco. Oh, oh. Creo que alguien se está paseando por el Qué buena la ambientación, de verdad. Aparecer. nadie. Me mire por mi ventana. Pues no, aquí no veo nada, amigo. Ops, está ahí. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí, ahí. Qué típico. Ahora mira él y desaparece. fijado la correa esta como cuelga? Con todos los detalles, las maletas... Es increíble cómo se lo han currado. El hombre aquí, pasando pánico. En la atrás se entera, vaya, si esta lleva el colegio. Bueno. Algo malo con el motor, ¿eh? Bueno. Vamos a pique, señores. Abro la perillas. Pues la Agarra su fuerte. Y ahí vamos. Caemos, caemos, caemos. Y esperamos que esté blandita el agua. un poquito la caída, ¿eh? Aquí hemos llegado, no sabemos cómo, a la orilla de una isla. Vemos las gaviotas, el cielo nocturno. Vaya cielo, por cierto. Espectacular, con tanta galaxia y tanta constelación. aquí, pues ya no podemos movernos estamos aquí caídos y parece que hemos escrito algo algo así como mi vida en la oscuridad la ruina que se aproxima ¿a dónde hemos llegado? y aquí termina la historia de Sunder Earthbound se acabó hasta la próxima amigos.